السلام عليكم يا مرحبا بالجميع اليوم جايب لكم فيديو جديد في Overwatch التحديث الجديد طبعا نفس ما قلت لكم ال PTR مو بهي شرط اللي تنزل بالضبط ممكن يعدلون عليها ممكن يضيفون شخصيه ممكن يقوون شخصيه زي الحين قبل ينزلون التحديث سووا بعد آه نسخه ثانيه لل PTR اللي هم ضاعفوا Doomfist واشياء زي كذا كثيره بنتكلم عنها الحين ان شاء الله اول شيء عدلوا عليه التريننج اوكي انا اقصد ال practice range لما ندخل عليها هو نتكي ساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع الى اللي تبي ما راح يعطيك kick يعني يطردك من ال training زي ما تشوفون احنا لو نتكي اي وقت تبونه وما نتحرك عكس اول Two thousand years later. زي ما تشوفون ما اعطاني kick لحد الحين رحت سويت شاهي رحت جيت كل شيء سويته في الحياه ما اعطاني kick. فهذا شيء جدا جميل وبيفيدني بعد بزياده لان انا دائم اطول في ال training احيانا فينادني يناديني احد وبعدين الجي القاه معطيني kick. فشيء جدا حلو طيب شباب في شيء خلاني اقمط ام العافيه اللي هو لون التصويب واشكالها وذي لما دخلت هنا ادور شورت crosshairs ذيك مدري وش نختارها دايم ما لقيتها هنا لكن صار موضوعها سهل انك تطلعها طبعا تروح crosshairs طبعا في هذا في التحديث الجديد اللي بتشوفونه بس آه بعدين تضغط على advanced بيطلع لك الحين النقطه حقتك او كيف شكلها عرفت كيف كيف تخليها نفس الزائد الصغير اللي اول تيجي هنا عند dot dot opacity اتوقع زي كذا تخليها zero زي ما تشوفون تروح النقطة من هنا بعدين بعدين تيجي عند crosshair length اتوقع زي كذا تصغرها لحد ثمانية او عشرة اتوقع عشان يكون نفس اول ومن هنا تختار اللون اللي تبيه لكن يا شباب الحين صارت في الوان اكثر من اول في الوان كثيرة الصراحة آه ممكن تاخذ او تحط منها اللي يعجبك انا صراحة احس عجبني شوي البرتقالي ما ادري ليه على McCree بس يكون نفس اول آه وخلاص وضعك في التمام طيب الحين بعلمكم وش اللي صار على الشخصيات في التحديث اول شيء دونفست اتوقع دونفست اول كان يوصل ال charge حقه لحد 30 متر الحين لا صار 20 متر زي ما تلاحظون من هنا صفر متر لو نمشي هنا يوصلنا عند 20 متر اول اتوقع كان يوصلنا لحد 30 متر آه حقه الحين صار لين 20 متر يعني قللوه عن اول ثاني شيء آه صار ال ability حقه اللي هو اي e، آه لما يسويه يطلع رقم آه كم قوته زي energy تقريبا زاريه شوفوا الحين لو نسوي ال E e، شوف كيف يصير في رقم وتكبر النقطه ذي او اللي عندها حواليها فهذا اللي صار لدوم فيست اوكي ثاني شيء flash McCree صراحه هو الوحيد اللي ما عرفت بالضبط وش صار له لكن سالت اللي في تويتر قالوا لي انه زودوا المده حقه الفلاشه عشان يقدر يعطي headshot طبعا بجزء من الثانيه خلونا الحين بحط لكم فيديوهين يوريكم الوقت اول والحين يعني في التحديث هذا واللي قبل طيب شباب جربت انا ستان وسويت بينها مقارنه في سون فيجاس وقروشه طلع ان كلها نفس الوقت لكن يا شباب فينا توقع ثاني من ريزو الله يعطيه العافيه منورنا كتاب انجنجي لما يسوي داش وفلشته راح يكون بطيء عشان يوصل المكان ونفس الكلام بعد مع تريسر فللي يعرف وش صار بالضبط المكري يا ليت تكتب لنا بالكومنت طبعا الريبر سوى له بوف اللي هو اذا سوى تليبورت ما تقدر تسمع صوته الا لما تكون قريب لمه زي كذا لكن لما نكون بعيدين عنه لو شوي ما راح نقدر نسمع صوته او نسمع بخفيف خلونا نشوف الحين لو تلاحظون قدامنا لكن ما سمعنا صوته عكس اول نسمع صوته لو اننا في ال respawn يا شيخ ال Reinhardt سووا له buff وسووا له nerf. ما ادري ال nerf اذا هو يعتبر nerf او لا لان يعني ما ينقص من health ه شيء بس بس انه يعني لما يسوون charge Reinhardt اثنين ما ينقص من health هم شيء هذا تقريبا يعتبر nerf. زي كذا ما نقص من health ي اي شيء ولا من ال Reinhardt الثاني طيب ال buff اللي جاء انهم زودوا ال hammer down حقه ب 10% بس يعني قوته طيب اخر شيء عدلوا عليها من الشخصيات اللي هي زاريا زاريا الحين لما تجمع اي شخصيه ما يقدر ينحاش من الالت حقها والحين بوريكم الشخصيات كلها ما يقدرون ينحاشون من الالت حقها تقريبا الا ريبا زي ما تشوفون جنجي ما يقدر ينحاش زي ما تشوفون اي شخصية ما يقدر يستعمل الابيلتي حقه اخر شيء ميرسي ما تقدر تنحاش في التجميعات اخر شيء اضافوه اللي هو skins ل Doomfist واشياء غيرها بعد زي ايموت وسبراي وهايلايت فالحين بنشوف سكنز والايموتس والهايلايت انتروز اول شيء في سكنات اضافوا كالعاده عشر سكنات ومنها rare ومنها ايبك ومنها legendary. اول شيء زي ما تشوفون عدلوا على القبضه حقه اليد وتوقع السروال حقه بعد زي ما تشوفون شويه يعني تعديل خفيف آه، في ملابس ال rare او سكنز الرير الابك زي ما تشوفون غيروا على القبضه وغيروا فيه شوي يعني يغيرون الابك فيه شوي مو بمره يعني على اليد والاشياء ذي والوجه بس غيروا على اليد كذا وحطوا اشكال زياده يعني احلى من ال rare زي ما تشوفون اخر شيء ال legendary صراحه ما عجبني احس كم مره بس صراحه مغير فيه كثير احس ما ادري ليه ذكرني في واحد في تكن <laughs> على العموم زي ما تشوفون هذا skin الثاني ما هي مرة صراحة له طيب سكنين الباقية اللي هي Spirit و Avatar ما ادري صراحة مو بعشان افاتار مكتوب بس هذا ذكرني في فيلم او مسلسل والله ما تابعت انا لكن اسمه افاتار كذا وجيههم اللي في الزبدة ما علينا زي ما تشوفون هذا هو skin حقه صراحة ما ادري وش اشتري من بين اثنين هذا ما ودي اشتري الاثنين بشتري هذا نجربه شوي نوريكم يعني كيف شكله الايموت فيك اوت يعني اهوش لك هذه intimidate <laughs> زي ما تشوفون هذا الثاني الايموت ثالث ايموت ريدي فور باتل الرابع take a knee قاعده يعني اخر ايموت ثمس داون اتوقع اتوقع افضل ايموت اللي هو fake out الهايلايتات اول شيء meteor اتوقع اللي هو الالت حقه الثاني one punch اخر واحد اتوقع ابركوت اسمه اوكي دخلت game بس عشان اوريكم skin كيف تطلع اليد بس زي ما تشوفون كذا وهذا شكله بالكامل تقريبا وبس يا شباب الى هنا نكون خلصنا مقطعنا اليوم اتمنى عجبكم المقطع ونال على رضاكم اذا عجبكم بس ما قلتكم like و subscribe. واهم شيء ان شاء الله انكم تكونون استفدتوا وعرفتوا ايش بيصير في التحديث فبس شباب هذا كان كل اللي عندي السلام عليكم